Так, це розібрав я. От, Етернус, а Нуфоно, Грифов Емеральда на Айренді, Тиамат, Элис in Change, Fair Так, что у нас тут? Агонайз будет. А потом у нас будет что там. Вот, сейчас разберем. Ага, найс. Dark коллектор. Люблю Dark коллектор. Стиль такой жестенькие. Вот. О. Э, супер, супер. рекламка какая-то, блин. Ну, тут все идеально, новенький буклетик. Так, это играет мой PXC WD, Progressive Death Metal. Вот. Ну вот, отличный, супер-пупер. Доволен я. Теперь главное, чтобы все играло. <laughs> Вот. Агонайз. Dark Electro. Так, еще Агонайз один. Супер. Тоже супер альбомчик. Ну, тут простое, да, оформление разворотики все. Да? Ну да. Так, God Model тоже, блин, Dark Collector. А, на Айронде. Класс. Новенький. Пахнет, как девственница. Фиалкови. <laughs> Текс. Цветочками. そうったらそったらこうやってやる。 О! Хайсика это вообще супер купер. Это самый первый альбом. На Айленде вышел он. Ну, это он, конечно, на фильме вышел, но на Айленде тоже. Все тут отлично с ним, все идеально. Диск идеален. Я с ним супер-пупер. Конечно, мне больше 2010 нравится, но этот э, тоже в коллекцию пойдет. Тоже классный альбомчик. Правда, это 99 год, а тут 2010. -й. А. А, Супер-пупер. супер-пупер. Вот, хасика. Так, и теперь вот сольный проект из хасика. Рабия Сорда. Вот, тоже на Айвенде тоже вышел. Тоже диск вышел на Айвенде. все идеально. Все супер, пупер. атлетик, все нормально с ним. Ну что, Тесла что, че кто это? <laughs> Да нет, вряд ли Тесла, да. Это сам этот Ну. ну да. Ой чтобы видели. Хайсика. Сольный проект вокалиста Хайсика. Хосико. О, и Suicide команда. Эхис of Evil, ось зла кто ну, то союз, что ли, наверное. Да, кстати, это логотип тоже на мой проект. Так. Ну что, все с ними отлично, все идеально. буклетик. Тоже сейчас буклетик проверим. Тоже буклетик. Идеально, все новенькое. Рекомендую покупать у FMS. Вот. Супер-пупер. Класс. висить команда. Вот. От. Що ми маємо? Много чого маємо. Все не поместится, наверное. ну 11 штук. О! Вот коллекция. 11 штук. Все, пока-пока, все.